Ei, vos! Sí, sí, vos! Os que están aí, detrás da pantalla. Teño vos un truco infalible para amolar a ese familiar, a ese cuñado que todo sabe, que todo coñece, que non se lle pode rebatir sobre nada cando vos sentedes na cea de Noiteboa agora nestas datas de Nadal fronte a unha mesa de mariscos e mm, lle preguntedes acerca deles. Tedes a resposta no vídeo, así que xa sabedes, se queredes quedar por encima destes familiares, destes cuñados, e ser un xero peito de orgullo e de saber que sodes persoas que sabedes de ciencia na cociña, xa sabedes o que tedes que facer. Dadelle porque comezamos! como xa víades eh, anteriormente no, na introducción do, do vídeo, ha sido un, un xeito un pouco máis eh, gracioso, eh, acerca da ciencia que se atopa, que se esconde neste, eh, neste tipo de alimento tan común, tan habitual nas eh, mesas en maior ou menor medida, eh, en maior ou menor cantidade, en, en diferente tipo de clase, eh, na, nestas eh, mesas ou ceas de Nadal, porque eh, dependerá tamén do presuposto do peto de cada un, son alimentos que van carecendo, sobre todo nestas datas eh, de Nadal, eh, que non son outros máis que os mariscos, que en realidad o termo de marisco é un termo ata certo punto, eh, dende o punto de vista científico, incorrecto ou moi, xere, moi inespecífico, moi pouco xenérico ou moi xenérico. Porque en realidade o que estamos falando taxonómicas totalmente distintas cando falamos do, do marisco, porque eh, non sei se coñecedes, pero cando clasifican os animais, e as plantas tamén, pois hai unha xerarquía taxonómica que vai determinando pois, as relacións evolutivas e as relacións eh, filoxenéticas, é dicir, con respecto ao orixe común dos animais e das plantas, que eh, os dividen reinos, subreinos, despois hai unha serie de divisións intermedias ata chegar aos filos E dentro dos filos están as clases, por debaixo estarían as ordes, as familias, os xéneros e finalmente as especies, que son as que realmente nos definen os individuos que, eh, que nos vemos na, na natureza ou que consumimos, como é este o noso caso. No caso do marisco, termo xenérico, xa vedes, como término específico, um, o que estamos a consumir realmente son dous filos de eh, taxonómicos distintos, a dos artrópodos, sí, o mesmo que o das, o das formigas ou o dos grilos, que é o que, o que pertence á clase dos crustáceos, que non son máis que as centolas, os, as nécoras, o boi de mar, os cangrexos, as cigalas, os langostinos, as langostas e os percebes tamén. E por outro lado temos o uh, filo de nome máis eh, complicado por aquí en baixo a, a descripción correcta porque senón pronunciaría incorrectamente eh, ao que pertence a clase dos moluscos onde atopamos o resto do que chamamos marisco que ten dúas cunchas ou dúas valvas, por iso de bivalvos eh, que son as ameixas, as, uh, os berberechos, as tamburiñas, os, uh, as vieiras que logo nos despois podemos facer música ou remexer unha contra a outra e as ostras gasterópodos dentro da clase de, eh, de moluscos e os cefalópodos que son ben coñecidos, os gasterópodos en Galicia non son tan consumidos porque son os caracóis, eh, a mellor en, en outras regións de España como Cataluña ou Andalucía sí que se consumen máis habitualmente, están aí os, os escargots, pero eh, en Galicia aínda creo que non é un dos pratos máis habituais e menos no caso destas datas de Nadal. E despois están os cefalópodos, que son ben coñecidos a nivel de Galicia, sobre todo fundamentalmente o polvo, eh, tamén a lura, a pota, os calamares ou os chipirós, pero que xa non son tan típicos, non tan enxebres destas datas de Nadal como si os son os bivalvos e eh, os eh, crustáceos. E tamén queríamos falar eh, do que acontece cando cociñamos este tipo de alimentos, en concreto cando cociñamos os crustáceos, porque eh, se vades á peixería a, a mercar este tipo de crustáceos, sobre todo no caso das nécoras, das centolas e dos langostinos, vedes que teñen unha coloración moi parda, moi oscura, tamén o boi de mar tamén o percebe, pero eh, o cambio que se produce eh, cando cocemos o, o boi de mar e eh, o percebe non é tan evidente, non é tan chamativo como o que acontece no caso das nécoras, das centolas e máis dos langostinos. Veredes cando se atopan en ese estado cru, un estado fresco, eh, esa cor parda, esa cor oscura, débese á presenza dunha serie de proteínas que se dispoñen neses, eh, nese exoesqueleto, nesa, como invertebrados que son, pois recobren o seu corpo con esa capa tan dura que nos, no caso do boi de mar, que ten eses quelípodos con esas pinzas, esas, que teñen esas uñas negras, que dai que se chame boi de mar, porque se mellan os cornos dun boi, eh, pois eh, de, requerimos do uso do martelo, do emprego do martelo, de algo que escache esa, ese, ese esqueleto tan, tan duro para poder eh, consumir o animal, non? poder chegar á parte da carne eh, eh, poder degustala ampliamente tanto dos, das extremidades, das pinzas ou quelípodos como do resto de extremidades ou do corpo do animal. Falo do, da langosta, falo do, do, da centola, falo da cigala, do, do langostino, estes últimos eh, non ten un, un exoesqueleto tan, tan duro, eh, non nos é moito máis fácil eh, como limpalos, non? Eh, preparalos para consumir pero nos outros casos requerimos do, do emprego dese martelo para romper ese esqueleto tan duro no que participa unha proteína eh, ben coñecida por, por todos nós, porque tamén a temos no caso das uñas, que é a quitina. Ben, pero hai outras proteínas que eh, actúan eh, de certo xeito como eh, mecanismos de defensa evolutivos porque eh, esconden ou, ou en a presenza dunhas sustancias mm, ben coñecidas tamén, porque están presentes eh, pois, en certos froitos ou en certas eh, frutas, e eh, algúns, algunhas hortalizas, como é o caso do tomate ou da laranxa ou da, ou da zanahoria, que son os betacarotenos, que son sustancias químicas que eh, reflexan a luz por pois, esas longitudes de onda próximas á cor vermella, á cor amarela ou á cor alaranxada. E, eh, e no caso da, da centola, da, da nécora ou do langostino, cando se cocen, observamos que adquiren un ton moito máis vermello, moito máis, eh, un, un vermello como máis eh, vibrante, non máis chamativo, no caso centolo, mm, perdón, no caso mar, no caso do percebe, a coloración, o cambio na coloración non é tan chamativo, quizáis eh, eh, as cores son máis tirando hacia un amarelo máis eh, oscurecido, non tan, eh, tan negras ou tan oscuras eh, ou tan pardas como no caso fresco, pero non chega a ser tan chamativa como nos outros casos. E iso é porque um, esas proteínas que encobren esas, eh, esas betacarotenos, que no caso dos crustáceos teñen un nome igual que nos tomates falamos dos licopenos, no caso dos crustáceos falamos das astaxantinas, que eh, se manteñen eh, encubertas ou protegidas por esas proteínas en estado cru e cando cocemos o, o crustáceo desnaturalizamos ou hidrolizamos esas proteínas pola acción da, da temperatura da cocción provocando que eses, esas, astaxantinas, pasantinas, eses betacarotenos queden, eh, emerxan, non? queden eh, así dispostos a, a ser visibles e eh, por eso temos este cambio de coloración tan evidente e eh, tan chamativo, máis nos casos que noutros como, como podemos observar, como podedes observar nestes vídeos que vos comparto, onde eh, cociñei o boi de mar e o cambio de coloración non foi tan esperado como pode acontecer no caso dun eh, langostino fresco ou dunha nécora onde as cores que sosteñen as, as, as taxantinas son moito máis vermellas son moito máis ah, chamativas. E, eh, eh, para rematar, queríamos eh, falar do tema do dimorfismo sexual que existe no caso dos crustáceos, sobre todo no caso do boi de mar e no caso das eh, centolas. Porque cando eh, vades ou ides eh, escoller nunha peixería este tipo de crustáceos, probablemente ou de maneira habitual, o peixeiro vai vos a preguntar se queredes macho ou femia, porque, eh, ainda que non o vexades vos, non sea, mm, quen de distinguilos, porque aparentemente son iguais, se lle dá a volta pola parte do, do reverso, onde dispoñe o abdome, que está moito máis eh, branca, veredes que hai unha diferenza entre machos e femias. As femias van a ter o abdome cunha disposición en forma de triángulo, pero moito máis arredondado, moito máis abombado, é dicir, non vai a ter os típicos lados de triángulo equilátero. En, e no caso do macho, sí que vai vale saber como ten esa eh, formación de triángulo equilátero case perfecto, con moitas máis divisións, tanto no boi de mar como na, eh, no centol ou na centola. E probablemente vos dirá o peixeiro que escollades a, a, a femia, porque eh, a femia con conter máis carne, pero ademais contén o que se coñece como os corais, que non son máis que as gónadas ou os ovarios da femia, que son moi apreciados, son moi eh, considerados a nivel gastronómico, tanto para a elaboración de preves como para o mesmo acompañamento da eh, carne do, do animal que obtemos desas pinzas, deses quelípodos, de, desas extremidades, desos tipos de eh, crustáceos. Por lo tanto, cando eh, escollades este tipo de animal, pois ponderade o que queredes, se queredes máis eh, presenza ou non de colais ou eh, máis só queredes a, a presenza de carne que a lo mellor vos chega ou vos basta con elixir un macho. E para rematar o vídeo, nada, mencionarvos simplemente un caso que pode atoparse ou que pode acontecer que é a melanosis eh, que pode atoparse nos langostinos, sobre todo, que é un efecto eh, nada tóxico, que non afecta a seguridade alimentaria, e que se produce por unha, un pardeamento de carácter enzimático pola presencia dunha enzima, a polifenoloxidasa, que actúa sobre certos compostos presentes no langostino cando este é exposto a, a, temperatura, a temperaturas, non, a, a acción da radiación da luz ou a presencia do oxígeno a, por uns certos tempos sen que eh, pues pois esa ultracongelado a temperaturas inferiores a, a 30 grados, a menos 30 grados Celsius ou que sexa cociñado directamente unha vez que sexa eh, capturado ou eh, pescado. E isto é eh, o que fai que podamos atopar nos que mercamos no, no mercado ou no no supermercado que teñan uns pin, unhas pintiñas negras que son esas melanosis, eses pigmentos eh, ou pardeamentos eh, de tipo enzimático que, mm, xa vos digo, non supone ninguna eh, toxicidade a nivel de, da ingesta que falamos eh, deste tipo de alimentos que os conteñan ou deste tipo de langostinos que os conteñan. Se vedes que ten un olor eh, pois desagradable, amoníaco, a, a pescado podre, que cando os tocades son gelatinosos ou percibides que non está en estado, obviamente non consumades, non compredes ese tipo de alimento. Estamos falando dun alimento que non é eh, eh, seguro ou, ou inocuo ou, ou eh, que nos pode eh, xerar pois, certos problemas a nivel da nosa saúde cando xeramos Eh, pues darnos posibles alergias, intolerancias o incluso darnos unas intoxicaciones de importancia. Pero ya vos digo, se só presenta a el resto o resto das, das características están en correcto estado, un ok para diante porque non nos xeraría ningún problema. Simplemente é un proceso pois, como como que acontece cando collemos unha mazá, cortamos un cacho e deixamos que a mazá quede exposta haciendo oxígeno ou da, ou da radiación do, do sol que queda máis oscurecida, máis pardeada, la comendo igual e eh, non hai ningún problema, pois eh, viría a ser o mismo. E lá, para vos eh, desexar un moi bo Nadal, unha moi boísima saída e mellor entrada de ano neste ano 2019, que agradecervos que me acompañarades durante este 2018, esta metade deste 2018, esta andar en esta loucura de tratar de, de, de hacer cargos o que acontece nas cociñas a nivel do punto de vista científico, nas preparacións, nas elaboracións, nas celebracións, nos produtos, nun sinfín de, de historias que fomos contando ao longo destes oito vídeos e que seguiremos contando no 2019, así que, eh, como sempre vos digo, suscribidevos, darle a compartir para que todo o mundo siga coñecendo o, o, todas estas cousiñas que acontecen na cociña desde o punto de vista científico, darle a matopía ollos para arriba ou o dedo, o dedo para arriba se vos gustou, e, eh, e a campainha para que, ao igual que nestes meses do 2018, sigades no 2019 uh, ao pendente de cada novo aviso que vos dé eh, YouTube, esta rede, eh, dos novos vídeos que irei subindo, senón polas miñas redes sociais tamén vos irei avisando de cando eh, suba un novo vídeo. Así que, vémonos o ano que ven no seguinte vídeo e desexamos o mellor do mellor para este 2019 que veña con maior, con maior saúde, a maiores éxitos e a maior felicidade para todos vos. Un bico moi grande e de calaba todos!